Cześć! Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami w kolejnym odcinku Semilak Style, w którym prezentujemy najnowsze trendy, czyli to, co będzie modne w nadchodzącym sezonie na paznokciach. Dziś e, trzy propozycje, a pierwsza z nich to idealna opcja dla tych z Was, które lubią przezroczystości. Manicure to trend w stylizacji paznokci, którego pierwszą odsłonę mogłyście zobaczyć w zeszłym roku na jednym z pokazów marki Semilak. Karnawał w roku 2016 okazał się być preludium tego, co nastąpiło w tym roku, a mianowicie rozkwit uwielbienia, jakim projektanci zaczęli darzyć przezroczystości wszelkiego rodzaju tiule, szyfony i inne materiały, których cechą wspólną jest właśnie ta bardzo kobieca przezroczystość, widoczne są nie tylko na najbardziej prestiżowych zagranicznych wydarzeniach modowych, ale również na tych wyczekiwanych polskich pokazach mody, takich jak pokaz najnowszej kolekcji Lidii Kality. To high fashion w najlepszym tego słowa znaczeniu, a dla nas największa inspiracja do stworzenia i przedstawienia Wam trendów stylizacji paznokci, manitiulu. Jak wyczarować modny manitiul na paznokciach? Już podpowiadamy. Przydadzą się Wam do tego oczywiście kolorowe lakiery hybrydowe Semilak, ale i żele do zdobień z kolekcji Semi Artów czy pyłki Semilak Flash. W zależności od tego, na które produkty postawicie, stworzycie czarny lub kolorowy, a nawet delikatnie połyskujący manitiul. Jego cała tajemnica tkwi w połączeniu, właściwie wymieszaniu wybranych produktów stopem od marki Semilak. Ważna jest oczywiście precyzja jego wykonania, ponieważ to wrażenie tiulu na paznokciach na pewno przyciągnie uwagę otoczenia, które będzie chciało zobaczyć je z bliska i nie powinno widzieć na nim żadnej skazy w postaci na przykład smug. Manitiul to jedna z naszych najbardziej eleganckich propozycji trendowych i dlatego też sugerujemy, żeby łączyć ją z równie wyszukaną stylizacją odzieżową. Mniej wymagający co do charakteru naszego stroju jest kolejny trend, o którym dziś Wam opowiemy, a mianowicie stylizacja oparta na kropce. Często mówi się, że proste rozwiązania są najlepsze. Podobnie jest z kolejnym naszym trendem na nadchodzący sezon zimowy. Kropki, bo o nich mowa, stały się znakiem rozpoznawczym japońskiej rzeźbiarki i malarki Kusamy. Teraz mogą ozdobić Wasze paznokcie i sprawić, że będziecie naprawdę modne. Manidot to pole do popisu zarówno dla wytrawnych stylistek, jak i tych, które jeszcze ćwiczą swoje umiejętności, bo z kropek stworzyć można jedno lub wielokolorowe stylizacje, mniej lub bardziej złożone i skomplikowane. Sądy to akcesoria, dzięki którym wykonanie mani dot okaże się maksymalnie proste, bez względu na to, czy zdobienie oparte będzie na klasycznym połączeniu bieli i czerni, czy na mnóstwie innych kolorów. Kobietom żądnym maksymalnie kolorowych przygód sugerujemy wykonanie mani dot przy pomocy absolutnej nowości w naszej ofercie, a mianowicie przy pomocy pyłków Neon Effect. Gwarantujemy, że nic tak nie wprawi Was w wesoły nastrój, jak maksymalnie nasycony kolorami mani dot na paznokciach. To idealna propozycja dla kobiet, które lubią kolorowy manikir. Dla kobiet, które cenią minimalizm w odniesieniu do kolorów i wzorów, przygotowaliśmy kolejny trend, a mianowicie minimani, czyli minimalizm geometryczny. Od kropek przechodzimy do kresek i innych prostych figur geometrycznych, które stanowią podstawę wspomnianego już minimalizmu geometrycznego, czyli minimani. Stonowane zdobienia ograniczające się właśnie do minimum podbiły serca kobiet, które teraz będą mogły zgodnie z duchem mody dowoli eksperymentować z geometrią bez względu na to, czy na co dzień wolą styl elegancki czy casualowy. Tutaj warto jest wspomnieć, że przy wykonywaniu konkretnych zdobień ważna jest długość paznokcia. Zdobienie bardziej skomplikowane i kolorowe wymaga dłuższej płytki paznokcia. Stylistki muszą mieć przecież odpowiednio dużo miejsca na swoje dzieła, a w przypadku mini mani możemy pozwolić sobie na krótsze paznokcie, które z kolei zawsze wyglądają elegancko i na dodatek są najwygodniejsze. I właśnie trendu mini mani dotyczy nasz dzisiejszy konkurs. Napisz z jakich kolorów i jakich figur geometrycznych skorzystasz przy okazji wykonywania tego właśnie zdobienia na swoich lub czyichś paznokciach. Trzy najciekawsze odpowiedzi nagrodzimy trzema wybranymi przez Was kolorami z kolekcji Business Line. Ta najnowsza kolekcja stanowi idealne tło do tego rodzaju zdobień, więc warto zawalczyć o lakiery. Bardzo dziękujemy, że byłyście dzisiaj z nami. Mamy nadzieję, że zainspirowałyśmy Was do działania. E, oczywiście gorąco zachęcamy do tego, żebyście nadsyłały swoje odpowiedzi i były z nami podczas kolejnego odcinka z cyklu Semilak Style.